Привет, девочки! И привет! Ну что, давайте поиграем. Кто лучший? Вам нужно сбить мячик передней ногой, прыгнув в шпагатик. Ассистент Алиса будет держать мячик. И самая последняя прыгнет она. Ладно. Можете начинать. Да, Исура, давай. Так, еще попыточка. Вот, достала. Достала. Но, конечно, лучше выбить прямо из руки. А я так держу, что не выбить. <laughs> Алиса, кто ты дитя? Давай, Bluetooth. Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth. Компьютер. Ну, чуть пониже она уже точно так не допрыгнет. Ну а по совсем подняла вот так. <laughs> Стоит. Она подняла. Сама то Я не подняла. Боишься, что ли? О, молодец. <laughs> Следующий. Лера, давай. Мячик подбивай. Я. Ну, давай. <laughs> Давай, Яша. А где шпагат был? О, ну почти. Молодец, давай. Выше прыгни, что так низко. Шпагат хорошо? Ну ладно, засчитаем. Следующий. О, с первого раза. Дальше. Выше. Давай, давай, давай, давай. Ну, ей пониже давай. Ну, выбей давай со всей силы. Ну, да прям. Нет, конечно, ты что. Или это Утим такие будут дыны. Вот, О, следующий. Да, И я, конечно. Я, я, Девочки, я сначала те, кто не прыгал. Да. Я. Ага. Давай сначала те, кто не прыгал. Я, я думаю, все прыгали. Заднюю ножку Ты тоже. Ты должна шпагат изобразить. Во, вот, надо получше. Вот смотрю, такая отпускает вообще. Она отпускала. Только это был, конечно, не шапогат. Ну ладно. Я после дальше. Я после дальше. Я после Лесы. А Лесу? Осторожно, если что. Если что. Налево, что ли? Алиса отпустила. Да. Так, старшие не сидят, тоже делают. Вы что, обалдели? Смотрите. Аккуратно, Аккуратно, Пусть еще делает она один раз делает. Задняя нога не поднимается. Сейчас я еще раз. Давай. теперь попробуйте так же, только в поперечный шпагат. А, нет, мы все еще не... Ну, давайте быстрее, что там хотите. Я поперечный шпагат. Это ровно? Ну да. Две ноги сразу. Втюх. Тя она еще так не прыгнула. А теперь поперечный. А теперь Алиса. Нет. Да. Нет. Давай, Папарацци, папарацци. Убери телефон. Я не могу. Ну пониже сделай. Давайте поперечный теперь пожалуйста. Давайте вот сюда развернитесь только. А что надо Прыгать в поперечный шпагат. Айдана, давай теперь. Да, ну-ка, давай еще раз. Ну-ка, отошли немножечко только. Нет. Это моя игрушка. Нечестно. А Ты должна прыгать. Лера, пониже меня. А то все уже

Молодец. Вот одна правильно прыгает. Да. Стой! Вот тоже правильно. И в колечко. И в колечко. Нет, вот вы спиной должны. А, а у меня кольцо. Ну, можете одной, можете двумя, как хотите. Ну и четырьмя. А, вот. вот. Свою любимую. Вот ну да, да. Только смотрите, под зубальник а человеку а не дайте. Двумя? Можно. А можно вот насколько? Ну, двумя это еще круче, ну конечно. А ты не шибанешь человека? Я не знаю. <laughs> Дайте двумя, а двумя умеете? я подержу. У кого руки длинные, тот держит. Ну, Можно я? Только смотри, не этот самый. Не стукни. Тихо, тихо. Примерься, примерься давай. Отодвиньте туда немножко, не помещайтесь в кадр. Туда, туда, туда. Вот, все. Раз, раз, два, три. Так ты же двумя хотела. Раз. Я боюсь три. Да, я боюсь двумя. Пониже, что так высоко? Нет, я боюсь. Я боюсь. Сейчас она доделает. Раз, два, три. Ну смотри ты на а эту ногу. Раз, два, три. Давай, раз. Раз. Один, два, три, знаешь? Подожди, я возьму. Ну!

Страшно. Попой отбил. Страшно. Ладно, выбери Где там? Все сделали? Давайте доделаем. Давай, давай, давай. Ева! Ну а что ты стоишь скромненько? Давай-ка. Ульяна, отойди. Попробуй с прямой ножкой назад. Так тоже можно. Ладно, все, Ну давай последний. Все, молодцы, справились с задачей. Все, идите на тренировку. Нет, тогда домой все, в школу там куда-нибудь. Да, пока.